Fillarointi on ihan tosi mukavaa, mutta meidän naisilla tuppaa pyöräilykypärän jäljiltä mennä hiukset välillä vähän sekaisin. Muutama niksi, miten me vältetään se. Eli ihan ensimmäiseksi kannattaa lähteä kuivilla hiuksilla pyöräilemään. Hiuksia ei myöskään kannata laittaa hirveästi mitään muotoilutuotteita eikä hiuslakkoja. Sitten kannattaa välttää tämmöisiä yläponnareita tai isoja nutturoita, koska silloin se kypärä ei mahu päähän tai se ei istu kunnolla ja se ei ole yhtä turvallinen. Kaikki tämmöiset niskaponnarit tai lettikampaaksi toimii kypärän kanssa ihan tosi oivasti. Sitten jos on lyhyemmät hiukset, niin silloin pyöräilyn jälkeen kannattaa laittaa esimerkiksi hiuspuuteria tai kuivasampoota, etenkin jos hiukset on vähän hikiset. Näin yksinkertaista se on yhdistää hyvännäköiset hiukset ja pyöräilykypärä.